Imam dve zelene loptice i tri ljubičaste loptice. Koliko loptica imam ukupno? Dakle, dve zelene loptice i tri ljubičaste loptice. To će biti pet loptica ukupno. Dakle, možemo ih prebrojati. 1, 2, 3, 4, 5. Sad, šta bi bilo da smo uradili nešto malo drugačije? Hajde da počnemo sa pet loptica Da počnemo sa 5, 1, 2, 3, 4, 5, pa da onda sklonimo 2. Hajde da oduzmemo 2 od ovih loptica. Da sklonimo jednu i drugu. I šta nam je ostalo? Ostale su nam 1, 2, 3 loptice. Ostale su nam 3 loptice. Možda već primećujete obrazac ovde. 2 plus 3 je jednako 5. Ali ako počnete sa 5 i onda sklonite 2, ostaće vam 3. Pogledajte kako je ovo postavljeno. 2 plus 3 jednako 5 i 5 minus 2 je jednako 3. 5 minus 2 je 3. To radi i u drugom smeru. Ako počnem sa 5, ako počnem sa 5 i ako bih sklonio 3, ako oduzmem 1, 2, 3, šta će mi ostati? ostaće mi jedna, dve, ostaće mi dve. Dakle, 2 plus 3 je 5, 3 plus 2 je 5. Što je drugi način da se kaže da je 5 minus 2 jednako 3 ili da je 5 minus 3 jednako 2? Pogledajte ovo na kratko. To je stvarno važna matematička ideja koju bi trebalo da razumete. Ako saberete dva broja i dobijete drugi broj, dobijete drugi broj, Ako uzmete rezultat i oduzmete od njega jedan od ovih brojeva, dobit ćete onaj drugi broj.